Siemano, to ja, Kaszankomator i witam w szóstym vlogu. Sorry, że nie było dwa vloga, ponieważ z niektórych przyczyn nie było. Sorry. Pierwszą rzeczą, którą chciałem omówić są reklamy i powtórki filmów. Oglądasz sobie fajny film, wszystko dobrze, jakaś super scena i pach! reklama jakiś wizin, szampony Head and Shoulders, co to ma być? Po co te reklamy są w telewizji? Nie rozumiem, żeby tylko tracić czas na oglądanie telewizji, żebyśmy więcej płacili, oglądając te p***ne <laughs> reklamy? Nie rozumiem tego bardzo. Gdybym miał reklamę w swojej ręce, rozwaliłbym ją. Tak samo jest z powtórkami filmów. Po co powtarzają te same filmy? Mogę je wymienić. Shrek, Kevin sam w domu, Król Artur, Powrót do przeszłości, Pogromcy duchów i inne takie. Po co to powtarzać kolejny raz? Po co to? Po co? Jak człowiek już ogląda to już trzeci raz, to mu się już nudzi. Nudzi jak cholera. Więc po jaki grom są powtórki i reklamy. Nie rozumiem tego. Powiedzcie mi to. Drugą rzeczą są znaczki PEGI. Niektórzy ludzie po prostu żyją tym, niektórzy to omijają, a ja o tym sądzę, że to jest chore. Tak, chore. Według mnie one istnieją. Według twórców tych znaczków one powinny dawać dobry przykład, który blisko do dzieci, który nie bla bla bla itp. itp. itp. etc. etc. Tylko zastanówmy się. 80% Polski nie zwraca na to uwagę. Ja też. Po co to? Ale w ogóle rozśmiesza mnie najbardziej, gdy Mały dzieciak, który ma 10 lat, chodzi po sklepie i znajduje takie perełki jak GTA 4 i Quake. One są dla ale Czy rodzice patrzą, co dziecko kupuje? Kolejną rzeczą są dzieci na strady. Tak, każdy ich nienawidzi po prostu. Pierwsza rzecz, którą nikt nie nienawidzi, są komentarze dzieci, które piszą pierwszy, drugi, piętnasty, dziewiętnasty, Odkryłem niedawno, że te dzieci nie tylko są w Polsce, ale też w innych krajach. Drogi człowieku, jeśli myślisz, że napisanie pierwszym coś ci da, to ja ci odpowiem. Gówno ci to da! Po prostu żygać chcę. To koniec tego vloga. Siemano. Do następnego.